Also der, der Befüllprozess selber ist genauso leicht wie beim Diesel. Es wird eine Befüllkupplung angeschlossen, verbunden mit dem Fahrzeug. Dann wird an der äh, Anlage der Prozess gestartet und nach 15 Minuten ist der Befüllprozess abgeschlossen.